है तो यहाँ स्टॉक आइटम पे आ गए अब मान लीजिए कि यहाँ पर हम शुगर नाम से एक स्टॉक आइटम बना रहे हैं तो ये शुगर कर दिया हमने ठीक है और एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया यहाँ पर एंटर प्रेस करेंगे अब यहाँ पर अगर क्या होगा कि आप यूनिट ही ना बनाए यूनिट नहीं बनाएंगे तो क्या गलती हो जाएगी और क्या कभी ऐसा भी हो सकता है कि हमें यूनिट की जरूरत ना पड़े अगर आप यूनिट की ज़रूरत नहीं समझते हालांकि यूनिट की ज़रूरत तो पढ़नी ही पढ़नी है अगर आप यूनिट की ज़रूरत नहीं समझते हैं तो भी आप यूनिट ज़रूर बनाइए बिना यूनिट के काम नहीं चलेगा लेकिन अगर यूनिट ना बनाए तो क्या होता है वो दिखा रहा हूं ठीक है ये आ गए यहां पर एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया और इसको एक्सेप्ट करा लिया हमने ठीक है अब ये एक हमने शुगर नाम से स्टॉक आइटम बना लिया है लेकिन प्रॉब्लम कहां आएगी और यहां पर देखिए ये आ गए यहाँ से परचेस वाउचर में चलते हैं ठीक है और यहाँ पर कुछ सप्लायर का इन्वॉइस नंबर डाल दीजिए और एंटर प्रेस कर दीजिए यहाँ पर आ जाइए और यहाँ पे मैं कैश ही कर देता हूँ ठीक है कैश का लेजर बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ती कैश का लेजर पहले से बना बनाया होता है ठीक है और एंटर प्रेस कर दीजिए यहाँ पर आइए परचेज अकाउंट का लेजर लगा लीजिए और यहाँ पर वो स्टॉक आइटम ले लीजिए शुगर था शुगर जैसे ही आप लेंगे तो क्वांटिटी में नहीं जाएगा देख रहे हैं क्वांटिटी नहीं दिखा रहा है अगर आप केवल कीमत लिखना चाहते हैं तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ 600 का चीनी हो गया ठीक है एंटर प्रेस कर दिया ठीक है अगर फिर कोई दूसरा स्टॉक आइटम है लाइक मैं यहां पे राइस कर देता हूं मैं यहां पे फिर स्टॉक आइटम बना रहा हूं वर्ड सी प्रेस करके तो यहां पे मैं कर देता हूं rice R I C E rice कर दिया ये ऐड तो करेगा देखिए यहां पर राइस कर दिया मैंने और यहां पर आ, हमें जरूरत पड़ेगी यूनिट बनाने की तो यहां पर यूनिट बना लेते हैं ठीक है तो सिंबल कर देते हैं केजी ठीक है अगर आप यूनिट नहीं बनाते ये तो यूनिट बनाने की बात होगी लेकिन हमें तो यूनिट ही नहीं बनाना है तो क्यों हम यूनिट बनाने जाएं इसको छोड़ देते हैं नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं एंटरप्रेस करते हैं एंटरप्रेस करते हैं एंटरप्रेस करते हैं तो डायरेक्टली कर्सर यहां आ गया तो 700 की आपने चावल खरीद लिया ठीक है तो देखिए इन दोनों को ये ऐड कर दे है क्या इस पे भी जीएसटी पॉसिबल है जीएसटी मैंने एक्टिवेट कर रखा है अगर आपने नहीं एक्टिवेट किया तो F11 करके और यहाँ से आप जीएसटी एक्टिवेट कर सकते हैं यहाँ पे देख सकते हैं वाई प्रेस करिएगा एंटर प्रेस करिएगा ये इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पर आप जीएसटी एक्टिवेट कर लीजिए ठीक है यहाँ पर set set alter oblique GST detail इसको आपको यस करना है और बाकी सारी चीजें आप एक्टिवेट इसी तरीके से कर लीजिएगा ठीक है अब यहाँ पर कंट्रोल ए प्रेस कर देता हूँ ताकि एक्सेप्ट हो जाए अब यहाँ पर मैं जीएसटी लगा रहा हूँ तो सीजीएसटी का लेजर मैंने पहले से बनाया हुआ है तो देखिए पर जीएसटी भी कैलकुलेट हो जा रहा है तो कभी अगर आपके साथ भी ऐसी सिचुएशन आती हो कि आप यूनिट नहीं बनाना चाहते तो आप बिना यूनिट बनाए भी कर सकते हैं लेकिन जनरली यूनिट बनता है ये बात ध्यान रखिएगा अब यहाँ पे कर देता हूँ एसजीएसटी ठीक है तो सीजीएसटी भी हो गया एसजीएसटी भी हो गया इन दोनों को अब यहाँ पर जाकर के यहाँ पे नरेशन भी डाल सकते हैं आप एंटरप्रेस कर दीजिए फिलहाल नरेशन छोड़ते हैं और अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर हम अपना जो हमने एंट्री पास की है उसको देख लेते हैं इसका प्रिंट आउट कैसा आ रहा है तो ये देखिए ये प्रिंट आउट है इसका आई बटन प्रेस कर लेंगे तो वो दिखाई भी देगा आपको तो ये आपका प्रिंट आउट है जिसमें क्वांटिटी दिखेगी नहीं लेकिन आपको अमाउंट ज़रूर दिखेगा और जीएसटी का अमाउंट भी दिखेगा तो ये इस तरीके से आप कर सकते हैं ओके